Você sabe o que é NIDS? Não sei, não vou falar não. NIDS? Não sei, mas o que é isso? É uma sigla, você quer chutar o que é? Não, não faço ideia. <laughs> Você sabe o que é NIDS? Não. Mas tô criando agora. NIDS. N i d s Quer chutar o que é? Não sei, eu penso em, não sei, nas, nações NIDES é o é Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. É um órgão suplementado sem tecnologia. A ideia do NIDES é atuar principalmente na extensão, né, tentando é, fazer essa é, troca de conhecimentos né, com a sociedade. a gente entra na universidade e começa a ouvir sobre o tripé acadêmico, né? sobre a pesquisa, o ensino e a extensão. E só que a extensão você vai percebendo que ela é muito renegada. A extensão universitária é a oportunidade de promover essa aproximação entre comunidades e, e, a, e a, universidade. É, é, a oportunidade de você dar um significado à tecnologia, melhor ainda quando você faz essa construção do, dos problemas e das soluções conjuntamente com essa sociedade. O trabalho do NIDES é esse, sim, é de construir uma nova lógica sobre a relação da sociedade, da universidade com a sociedade, sobre como a universidade pode retomar o seu papel real, sabe, o seu papel oficial, que seria o de olhar para as demandas da sociedade. E a extensão é justamente essa conexão, né, de que a gente não vai ficar só na, na teoria, a gente não vai, não vai só a campo, não vai só a sociedade coletar dados e trazer para cá. A gente vai na sociedade, mas a gente vai na sociedade em busca de compor um diálogo. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no mar. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no mar. Fui pedir a Janaína o amor verdadeiro. Vi você chegar, fui pedir a Janaína. O NIDES ele é resultado é, da aglutinação de vários programas e projetos de extensão que existem no FRJ desde a década de 80. É, começou com é, o Laboratório de Informática para Educação, que tem projetos de formação de professores dessa época, né, dos anos 80. É, tem o, o Núcleo UFRJ mar também que começou sua atuação lá por volta dos anos 90. O NPCTA, que é o Núcleo de Pesquisa em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Tem o LAFAI, que é o Laboratório de Fontes Alternativas de Energia. Então, no caso do LAFAI, por exemplo, nós, o primeiro projeto que nós atuamos, né, ligado à energia solar, numa comunidade caiçara, é, em Paraty, é, surgiu de uma demanda dessas. Né? Os moradores da região vi, vendo as apresentações do Festival UFRJ Mar é, vieram apresentar necessidades que eles tinham ligados à energia e é, daí surgiu um projeto então de uso de energia solar numa dessas comunidades. Estou mais próxima é do Grupo Muda, que se, se coloca de uma maneira bem é, diferente da monocultura, do cultivo com uso de pesticida. Então era toda uma preocupação com uma alimentação saudável e com uma compreensão da ecologia. Soltec, que é o Núcleo de Solidariedade Técnica, Trabalho com assentamentos, com movimento sem terra, com movimento Nacional pela Luta pela Moradia. Temos vários outros ligados a associações também, associações de pescadores, né? então é, os principais interlocutores é, acabam sendo também beneficiários, o público-alvo desses projetos né, que nós desenvolvemos, é, são esses movimentos sociais e às vezes também grupos que não estão tão organizados, né? como eu mencionei, né? É, caitaras, é, indígenas, às vezes não tem uma associação, a gente atua mais diretamente com, com uma aldeia ou, né, ou com uma comunidade mais isolada também. temos o um mestrado profissional, que é o mestrado profissional em tecnologia para desenvolvimento social, que tem três linhas né, é, que são é, trabalho e formação politécnica, tecnologia social, a terceira linha é de gestão participativa. A gente tem conseguido então associar muito bem né, essa é, temática, os temas dos projetos é, de mestrado dos, dos, dos alunos né, do programa com os projetos de extensão, com ações de campo, então está funcionando é, de uma forma muito satisfatória. Muitos dos alunos é, do mestrado do NIDES têm um trabalho externo em alguma comunidade, com algum movimento social e que dialogam muito a sua pesquisa com a sua prática no cotidiano, assim, a sua militância, a sua vivência. A gente dialoga com professores de outros cursos, com outros, com outros projetos de extensão também. E pra, olhando um pouco mais para fora, a gente começa a dialogar com o poder público no momento de, fa de, de falar de políticas públicas. A comunidade do NIDES né, é formada né, pelo, pelas pessoas que atuam né, nos programas, nos projetos. São muitos alunos de graduação, bolsistas, né, é, funcionários técnico-administrativos, né, tem uma forte atuação né, dos funcionários técnico-administrativos na extensão, é, professores somos poucos. Do programa de pós-graduação nós contamos com a colaboração de vários outros professores de outras unidades. Uma das coisas que eu tenho maior gratidão é escutar jovens, e eu escuto isso todo ano, várias vezes, é, dizerem que chegaram na universidade e estavam sem rumo e achando completamente sem sentido a engenharia, é, perdidos e que o Muda foi uma oportunidade de, de reconhecer uma causa maior. É porque acho que existe uma concepção muito assim, é, preconceituosa, né? que existe uma tecnologia para os ricos e uma tecnologia para os pobres. Né? A gente não quer essa diferenciação. Enquanto alternativa à, à, à crise vigente, eu vejo o NIT como uma possibilidade de fazer algo novo, algo diferente, e algo principalmente voltado e considerando outras demandas que não são dominantes. Acho que o meu sonho é ver o Nietzsche é, sendo reconhecido, né? não só pelo, pelas... Acho que já existe um certo reconhecimento de comunidade, de movimentos, né, do trabalho do Nietzsche, mas que ele seja reconhecido em todos os, os níveis, né? que o mestrado profissional se desenvolva, possivelmente talvez até né, ter um doutorado nessa área. Há espaço para pesquisa, para extensão, para ensino e que essas coisas é, fazem uma espiral assim crescente de, de conhecimento. Espero que a gente encontre um espaço externo a gente mais favorável, sabe? Um contexto político mais favorável para a gente trabalhar nas demandas dos movimentos sociais, da comunidade. Eu acho que isso favorece também, fortalece muito o trabalho do NIT.